tehát szabályszerűen bontani, ugye, csak folyamatos locsolással lehet. Az egy dolog, hogy esetleg nem akarják betartani ezt a szabályt, de jelenleg nem is tudják, hiszen valahol bent elvágtak egy vezetéket, aminek a következtében most bent egyáltalán nincsen víz. Elkezdték visszaállítani vízműsvesek, közben megrongálták ennek a fának a gyökérzetét. Körülbelül az egyharmadát lekaszálták. Valamint fogalma sincs senkinek, hogy bent végül is melyik csövet is vágták el. Bent továbbra sincsen víz, úgyhogy most nem is tudnak locsolni. Ennek ellenére folyik tovább a bontás, lehetett lenni mennyi porral jár az együtt. Ennyi. <laughs>